Йоу, мой друг, с тобой Кантри, и сегодня в видеоролике просто хотел вам показать, как правильно установить сборку для телефона для сампа, погнали. Пацаны, я все буду делать через СХ проводник так что вот что делать через него. Суть-то в том, то, что я буду пихать сборку на флин, из-за этого у меня путь игры будет Android Data, э, Commerce Archive DAS, а если у вас будет Сантруп, то Android Data Comms Anthropogame, еще там будет название вашей игры. Ну, смотрите, Android. Нет, нам нужна наша сборка. Вот, я ее уже распаковал. А, и тут мне, я перемещаю э, файлы по пути Android Data. Так, так, так. Commerce Games GTA. И тут нажимаю галочку слияние, галочка перезаписать. Вот, как мы видим, у нас все перезаписалось, слилось. Теперь нам надо просто выйти, зайти в лаунчер вашего проекта и нажать обновить клиент. Так, стабильная версия. Теперь ждем. Вот, пацаны, у меня сейчас устанавливается клиент, после этого мне надо зайти в ваучер и сменить ник. И вы, вырубить видос, потому что если сейчас включу, то у меня будет просто херовое качество. Нажимаем «Готово». лок, так, сменить ник и ввожу свой ник. Сохр... Вот, пацаны, я сохранил. Теперь перезахожу. Так, пацаны, я уже запустил игрулю. Выбираю первый сервер. Так, говорю сразу. Пацаны, вот я зашел в игру. Как мы видим, у нас зима теперь в игре все работает. Так что не забывайте обязательно обновлять клиент. С вами был Кантер, всем пока и удачи.